сметанки? Да. Фу. Сливать? Сос. Видишь, потом в плане масика. <laughs> Верочка, кушай. Очки. Мальчик взрослый. Больше ты так, а эти реклама говорили. Ты чё, мочка? А? Папа? Ты чё? Папа? А? <laughs> Мочка. Да, прям Все, мой... больше не будешь? А ну, отдай. Должна кушать. Ну, Можно забрать. Нельзя. Нельзя? Нельзя, папа. Ты же не ешь. Ром, вкусно? Да, вкусно. Очень вкусно? Да. Ну это кушай. Ты сейчас Лева все съест. 八点。不，没有。没有。